الله عطاك منك وفيك والله رافع مستوى زينك ما ماله مذيب محتاج لمشاهدات وجهك وعينك حبيبك الليل يعسى الحماس يمضي أجوك حبيبي الشوق عندي تهدي هوي هدية ليتنا الشوق عندي